Bueno, mi nombre es Analía, soy la bibliotecaria de la Escuela 27 de Villarramayo. Eh, es una escuela primaria y tenemos para el año que viene preparado un proyecto de medio ambiente. Y bueno, dentro del proyecto vamos a hacer una huerta y nos comunicamos con, el INTA para, para que nos informen, para conocer un poco y demás. Y bueno, nos abrieron las puertas y pudimos venir a hacer un recorrido. Llegamos a las 8 de la mañana, antes de las 8 y estuvimos todo el día acá, ya son las casi las 3 de la tarde y seguimos acá. Eh, hicimos un recorrido muy lindo, nos atendió gente muy amable, eh, nos enseñaron a hacer un montón de cosas que nos van a servir para la huerta y nada, la verdad que es un lugar divino, la atención fue muy linda, mucha gente que sabe mucho, los chicos se van muy contentos y nos llevamos muchas herramientas para, para aplicar nuestra huerta. Así que es más que positiva la visita.